Luar dah. Wih, dulu dah. Luar, luar. Luar, luar. Luar, luar. Ha? Ya Allah dulu. Terkejut tu. Saya tengok dia begini tu. Oh ya ke? Ha. Yang kita tengok tadi yang mana? Yang tu ke yang tu? Yang tu. Ờ, thấy chính thấy saya nampak dua je. Eh nampak satu je. Dah dah nampak. Hmm. Itu bagi kat sini. Tadi nampak sepul juga. Oh. Ini baru keluar tadi ni. Baru keluar? Baru keluar. Dek, ini nampak kat mana? Sini je lah. Sini je kak. Uh, bahaya. Tepat tangan. Tepat tangan. Ha, ni dah masuk.